ロート製薬公式 YouTuber のレバセイココロです弟の音です突然なんだけどはい音人生ゲームってわかるよねわかるよやったことあるよねそうでその人生ゲームなんだけど今すっごく進化してるって知ってた進化って とは進化してるの昔やった人生ゲームって仕事決めて結婚して、うん、で家買ってみたいな感じであったじゃんそう、ねうんそう、でも最近はねインフルエンサーになってどれだけフォロワーを増やせるか争うっていうバージョンの人生ゲームもあるんだってえ何それ <laughs> そんなのあんのそうそういうのがあるのでね思ったの確かに人生って人それぞれだから人生ゲームもたくさんバリエーションがあっていいよねって、まあそりゃねそこで今回の企画は「ネマシ心 人生ゲームで遊ぼう楽しそうでしょ内容次第だねこの日のために私ネバセイ心版のオリジナルの人生ゲームを作ってきましたほう大大丈夫それえそれ身内しか楽しめないやつでしょいや大丈夫大丈夫そう思うでしょそう思うけど企業の候補を目指す人とか YouTuber 目指す人にも参考になるように作ってあるんです皆さん本当にもうこれが公式です 大丈夫ですか大丈夫でね基本的なルールは人生ゲームと一緒でゴールした時にポイント、はい、まあお金なんだけど多く獲得していた方の勝ちです、うん、なるほどそれは分かりやすいはいということで皆さんすいや間違えたはいそれでは皆さんいかあよし行ってみようイエイ <laughs> ちょっと待ってここ言う私が言いたい私が言いたいからちょっともう一回やらせてそれでは早速行ってみようおいじゃあ見てすごいでしょ頑張ったの おおなるほどなるほどでね今回このマス目36しかないんですよそうだねで36だと1から6のサイコロのマス目だと一瞬で終わっちゃうから、まあ、確かに今日はね456のマス目は4が15、が26が3というカウントで進んでいこうと思います1から3しかないとそう1から3しかないわかりました1から3しか進めないということでやっていきますじゃあ先行後攻決めようおおいくよ最初はグーはいはい じゃんけんぽん勝った本当えあ、そう、え私が先行でいきます まあでもこれね別に先行高校もそんなに関係ないもんねいや関係あるよ最終的に獲得した金額でしょ、まあ、確かにねいやでもでもでもでもあるあるあるあるあるいろいろあるあるまあまあ先に行きなさいよあとねマスレドの色あるじゃん赤、はい、赤はあの飛ばしてもいいんだけど飛ばしても絶対読んでっていうことそのマス目は絶対に絶対にそのマス目の何効果は付与されますああなるほどそうということですはいはいじゃあ早速回していきますはいドン 六なので三ですじゃあ三マス三マスで、N、えごめんごめん一番だけ <laughs> この1の娘だけ付与されるので、心私ねこの世に生を受ける1万円獲得ということで2人とも最初に1万円獲得してます俺もねなので正直金1万円ですはいで私出たマス6なので3進みますじゃあ3 始める練習めっちゃしんどい1000円払う早速私1000円マイナスですでもあれでしょ2番のところの効果も適用されるってことでしょそうということで2番はね音誕生この頃はまだ可愛かったのになーということでまあ音が生まれたから1万円獲得します一言余計じゃないこれはいじゃあ次音くんはい5つまり2ですね2おじゃあお2マス進むってことは1万円俺が誕生したから1万円獲得うん じゃあ2万円だね単板のマスをまあでも1000円か1000円だったら別にそんなに全然全然こんなん差にもならないからまあまあまあ早く次行きなさいよ、い、きます 1, 1 4ですね4番あ 大学入学 YouTuber として活動を始めますつまり3000円獲得イエーイつまりがよくわかんないけど <laughs> つまり私は3000円獲得しましたよじゃあもういいや後で計算しましょう大丈夫うん大丈夫大丈夫覚えててよちゃんと <laughs> 大丈夫はいじゃあ次おとくんどうぞはいお六。もう3だね一気に進むね今どこ2にいたから5まで進むおロート製薬に入社私がねここから人生が大きく動き始める10万円獲得 得イエーイいやでもこれ赤だから私も獲得するからいやいやでも俺マイナスなしでここまで来たからねいやでもずプラスあるもんね似てあんたより多いんだもんねつまり今俺は所持金12万円あすごいねよしはいじゃあ私もやっちゃおういいぞいいぞ調子いいぞ 4だからはい私も10万円獲得でも1000円マイナスです違うよプラス3000円あそうだそうだよ何言ってんのちゃんと計算して頭を使いなさいあなたうざ <laughs> いやー本当にロート製薬に入社したからねもうこっから世界は動き出すそうだかないやいやいやいやこれからも私はこう上がっていくよじゃあいいいくよ、うん お、また六。三ね。じゃあ進む。三進むってことは八。八で七、えー、番のマスも適用されるから。心チャンネルバイロート製薬開設。たくさんの視聴者さんとつながれて本当に嬉しい。10万円獲得やったこれは10万円の価値あるよで8番10万増えて8番で、うん、えあ 音がなんか生意気になってくるムカつくほんとムカつくもうほんつく5万円支払ういやもっと支払ってほしいけどてかこれ私に支払ってほしいけどなんなら何これあいつまりいらな <laughs> つまり5万円獲得っていうことですね、この2マスでそういうことだね、うん、今17万、うん めっちゃ計算するねもう私覚えてないわいや覚えてよ <laughs> いや後で計算するからそれダメだろ大丈夫ですでもこれ赤松だから姉ちゃんも払うんだよ分かってるよ音が生意気になってしまったから今、ま、回しました4番です <laughs> 自由だな6だやばいお大学時代に作った YouTube チャンネルがだいぶ滑ってることに気づくアカウントを消すいやそうだこのああ。待って若気の至りってやつだね。4万円払う。 待ってください私これいやこんなこんな額払う必要あるかなあるよ確かに滑ってることに気づいたのはあったよあったけど2万円がいい気もするんだよねいや4万円だね万円いいと思うんだ俺はだってこんな理不尽な理由で5万円支払ってんだぞ <laughs> わかりましたよ4万円払え4万円払いますじゃあいくよ、うん、お三。3俺めっちゃ進むじゃん3進むから91011 はあ私服くださいとかアピールしなくていいところが世間に伝わってしまったとどうにかしてくださいということで5万円払ってください誰にだよ私にやだ私服くださいっていうイメージをこの世間に広めてしまったあなたの罪ですちょっと俺さっきからだってお金払う理由おかしいもんいやもうねこれをねえ、ね、つる、考えを改めて ちょっと5万円は高くない高くない高くない高い高いい高くない5万円は高いよ高くないまあまあでもこれから一発逆転あるかもしれないからなあるかもしれないからね5万払えば黙ってくれるんでしょ <laughs> おいおいその言い方はやばいぞじゃあ私次2 2あ6から2だから 8, 8ですねつまり 5, 万円獲得という5万円ね同じマスだねまあ音がムカつくっていうのは今も思うんでねで俺が今11ね 一。十二番十二番お待ちに待った給料日おめでとう出た目かける一万円獲得えこれじゃあさ六反映しようかこれは六反映しようか、オッケーじゃあいくよ、給料日一、一。っあー3かまあまあまあまあまあまあまあじゃあプラス三万ね私6出しちゃうなこれな楽しい早く行きたいオッケーはい行きます 全然進まないじゃん私8だったもんね9かえー、コメント欄とかでやったらポンコツとか言われるんですけどどうしたらいいですか5万円支払ってくださいなんでこれ私払わなくちゃいけないの知らんがなこれは音が止まった場合に払ってほしい金額であってまあでも俺止まんなかったからしょうがないよね3万とかどうですかいや5万だねなんでいや、ー、俺のなさっきのな5万高いっていうのを受け入れてくれればなここもね いやそういう安くしてあげたかもしれないんだけどな頭使えばよかったなはいじゃあ5万円です悲しい高骨うんはい次音はい2だから14、えー、14で13も通過してるからネバッシー誕生可愛くて憎めない誰からも愛されるキャラクターの誕生に世間は歓喜の声を上げる1万円獲得なるほどネバッシーお誕生日おめでとう1万わかんないけど プラス1万ねうんそうだね、で安いかなと思ってえ14だよねお菓子我慢してるのにちょっと太ったへこんでるこれはガチ一回休みはあ本当に自粛期間でね食べちゃったよ、ね、知らないよいやでもお菓子我慢してるのになんで太ったんだと思うそれは不節制じゃないのいやいやいやでも多分ねお菓子を我慢した分ご飯食べちゃったのかな知らないよ <laughs> いいから早くやりなよはい、うん、ちょっとねこれはもうへこんでます4 だから2 1だよあ一かそっか1同級生に思いを馳せる寄せるも、えー、人生初の失恋をあ経験するしかし今となってはそれもまたいい思い出はいいい思い出ですということで5000円獲得5000円かまあまあまあなんでこれで5000円獲得して、ね、そうだよね俺がムカつくっつって5万円払うの音の初恋いつなのえはい俺1回休みだから早く次進みなよ3つまりお追いついてきたつまり私も給料日ねじゃあ ます六六六一あちょっと待って音と一緒一番つまんなくない最初はこんなもんよまあまあまあまああと から 6, 出すっていうねでねわし誕生して1万円いいんではなかなかいい勝負しているのではもう合計額わかんないけどよしやっと休みから復帰だ4だから11マス進むと 15? チャンネルが2周年を迎えるたくさんの人に祝ってもらって嬉しかったありがとうありがとう2万円獲得イエイいやもっともらってもいいんだけどね次いくどんどんいく 6! だから 3! 3お抜かされたじゃあね私16になるけどじゃあまず15のマスだねうんでねここ 私はスーパー会社員コースに行くんだけど音にはスーパーインフルエンサコースに行ってもらおうと思ってますあーなるほどそうそれだけちょっと分かっててだから分かりました15の次は26に飛んでねこれ26ねで私15は、えー、祝ってもらったから2万円獲得ねプラスじゃプラス2万ね、うん、16仕事の頑張りが認められてリーチボーナス出た目かける1万円獲得あ出たさあこれは大事だよ けるいける私ならいける私ならいけるボーナスいくらもらえるのかなはいレッツゴー <laughs> はい読んでください出た目は何ですか1はいえー、ワンチャンスもうワンチャンスダメだよお願いダメやだよこれは、えー、ちょっとスーパー会社員でしょえー、悲しいじゃあ1万円プの1万円を大事にしなさい、大事ですうじゃあ次俺ね、うん じゃあ俺はスーパーインフルエンサーコースに行くぜ、お3ということは262728までってことかなそうですはいじゃあまず 26, 26チャンネル登録者数が10万人を突破イエーイ1万円獲得イエーイイエーイイエーイイエーイイエーイそし して27番はファッションモデルとしてデビュー私服がダサいというイメージを打ち崩す音が心に5万円支払うはよこしなさいよこしなさいあなた嫌な予感したんだよなえー、ちょっと俺大丈夫スーパーインフルエンサーコースこんなんばっかじゃないの <laughs> 弟からこんなに絞り取るのええー、ああいやまあ仕方ないよ仕方ないマジかよファッションモデルとしてデビューしちゃったらさね私服がダサいなんてもう印象はもうまあ妄想ですからねいや見てなさいあなた 早く次行きなさいよ5年後のファッション雑誌見てきなさいさっき払った5万円返して <laughs> 返さないイエイ6ということはつまり 3, 3マスだから16にいたから私は今19にいます19ロート市場類を見ない大ヒット商品を開発する社内での評価がうなぎ登りにイエーイということで5万円 漢字読み間違えてますけどねえ何開発ロート市場類を見ないです類を見ないロート市場類を見ない大ヒット商品を開発する都内での評価がうなぎ登りにイエーイ5万円獲得ずるくないイエイイエイイエイイエイイエイつまり私25万7000円ですいろいろずるくないなんでえ ずるくないもうお酒真っ暗なんだけど胸わせい心ば人生ゲームだねええー、回してくそちょっとなんかどっかで逆転できないかなはい 4, 4だから1マス 29? うん28だねえれあれさっき28やってなかったっけあそうだ28までってったんだ28やってないからそうだ忘れてたちょっと5万円支払うのにショック受けすぎてということはじゃあさっきの28今やっていい今、うん 今ややるからお姉ちゃん優しいからオリジナルのファッションブランド <laughs> ダサい立ち上げ <laughs> 一周回っておしゃれだと話題に5万円獲得あじゃあこれで5万円戻ってきた、ね、これからダサいっていうのを流行らすっていうのもいい りだよダサい開き直ってるね結構開き直るしかないでしょあでも確かに一周回っておしゃれってなんかあるもんねね意外と流行るかもしんないよ流行ったらいい、ね、今後水玉とかも世間一般でもう常識のような <laughs> まあいつか来るかもしれないけどそう、えー、そのファッションブランド立ち上げますここからじゃあ1マスまた進んでいいでそっから1マスねわ優しい、うん ありがとうもちのろですじゃあ二十九ねはいあ天狗になった心東京の六本木で調子に乗って飲み歩くよくない高級焼肉店で暴飲暴食お会計がとんでもない額になる一万円支払うごめんねほんとごめんねなんで俺がなんで俺が払うのやばいごめんねこういうことがあるんだよ今後まあそうだよねダメな姉を持つとこうなるよねいやいやいや自分自分もやる もしんないよっていうね反面教師反面教師ダメでしょ <laughs> ちゃんとしなさいちゃんとしてますちゃんとしてるんです最近は、はい、はい、次いきます6だから322かな22その前に2020 20はビジネス書心の準備はできてるか発売心の準備はできてるかですね発売記録的ベストセラーになるおお え一十百千万十万円獲得おめでとうございますやっぱ人生何やるかわからないよねこの赤マス、うん、効果が適用されるマスがちょっとおかしくないおかしくおかしいでしょおかしくない俺はなんか払ってばっかりなのにさちょっとお小遣いちょうだいよお小遣いとかダメだよそういうの人生ゲームにないんだよ新しく会社を作りおいちょっと待て代表となって宇宙事業を展開します一十百千万十万獲 おかしいこれは一応ね100万円払うとかのマスもあるのよマジそんなにあるそんなのあるあるんですけど乗らなかったっていう私の運ですねちょっと待って私うざいな <laughs> えちょっとマジいやでもこれは私の運だよ本当に運だと思う指、えー、も立っちゃうもんめっちゃこれもちょっと待ってよずるくないですかこれずるくないずるくないスーパーインフルエンサーになれるなれるなれるなれる大丈夫回してこまあ まあ先進むしかないけどさ、はいじゃあ6が出たから3つで進むから3つね32音が姉についての暴露本「家ではネバネバ言ってない」を出版内容は嘘ばかりだったが世間では心の信用がガタ落ちしてしまう心が音に5万円支払うえ待ってあーやばい私反対、えー、よしさあ5万円返していただきましょうかあー音が心にって書いた気がしたんだけどないやいやいやいや てんなこれだから姉ちゃんが俺に5万円あげるからこの出版した本どうにかしてっていうまあ買収ですよねほらお金をくれるなら何とかしてあげますよいやてかさあんたが出したんだからさ自分で責任を負いなさいよいや知らないよもう出しちゃったもんしょうがないしょうがもうほら私の人まあまあ5万円払えばなんとかなるんだからいや、ね、なんかもうその言い方よくないよいやだって宇宙事業展開しちゃったんでしょう宇宙事業もううかう派じゃないあお金使ってからあげる5万円ぐらい やったいきますよ次私はい22から2だから24ゴールももう間近心さんみたいになりたいですという志望動機の就活生たちが押し寄せる心はそんな若者たちに自分の過去を重ね合わせしばしの間昔を懐かしむのであった一 休みまあゆっくりしてなさいよ昔懐かしんどこはそういう時もあったなって言ってほらあんまり行き急いじゃダメだよってことでしょ、そういうことじゃあお休み <laughs> じゃあ一回休みね、うん、いくよよあでも止まってほしいなお1三33心プロデュースのアイドルグループアイコンタクトがデビュー世界中で人気が爆発する十万円獲得おおよしよしよしよしよしよしよしおよおよおよおよおよいいんじゃないかおよおよおよわあ、スーパーインフルエンサーのね人生っぽいですよねもう一回いきなよ 早くあそっか姉ちゃん一回休みね早くもうゴールしちゃうよ俺2 35 35 34は飛ばします読んで読んで読んでチャンネル10周年記念イベント開催多くのファンが集まるみんなほんまにありがとう私たちの絆はプライスレス0円ちょっと待っておいライスレスおい私たちの絆にお金なんて全くないよおかしいよだからこれからも皆さんよろしく何がプライスレスだよ笑顔だけは振りまいていきます皆さんこれからもよろしくね最後の最後で出たようわー と待ってもうだってあと5しかないだと思うでしょ結局お金なんて何だってなんですよじゃあ私行こうかなくそ425番ですロード製薬で数々の革命的なプロジェクトを発足し後継者であるネバセイオトにその全てを引き継ぐ一重百千万十万百十万百じゃない十万獲得何言ってんの <laughs> やったーなんでよ俺にちょうだいよいやいやいやいや俺が引き継ぐんだから私よ その発足したからお金をもらって外にあげたんだよ、お互いあとゴールするだけじゃないそうだよまあ一応やるね4まあ1マス進んではいゴールロート製薬を定年で退職人生をかけて戦ってきた職場を後にする <laughs> その時心の中に思い残すものは一切なくすがすがしい満面の意味だった人生まだまだこれから人生まだまだこれからゴールはいゴールしました これからだよ退職してもねまあね、うん、牧場生活とかけどもあ出たはいということで無事ゴールにたどり着きましたがたどり着きましたね見学を早速オープンしますかじゃあ行きますか私から行くねではせ行くからの金額お金は金額お金金額は50万7000円ですおお 使って音くんは言ったなクソえー、ではネバセイ音の最終的な金額は330万円イエーイあ滑ったのでお金もらってもいいですかおかしいと思うんだよね30 <laughs> 万 ?33 万です33万おかしいよおかしいかなえ俺払ってばっかり かないやそういうマスに止まったっていうだけであって違う違うもうこれ赤マスがおかしいんだよ俺のところのこれはもうなんか恣意的なものを感じますあほらでも30とか止まったらさオリジナルの目薬ダンスを SNS に公開してジャスティン・ビーバーにドハマりする 五万円獲得するよいやまあそうだけど5万円獲得したところで追いつけねえしつまり私は勝ち組ですずいぶん極端なゲーム作ったな <laughs> でも楽しかったでしょいやまあ楽しかったよでしょでも皆さんもねぜひやってみてくださいもう公開するんで全部本当にもう公開しますもしスーパーインフルエンサーコースで勝ったって人いたら教えてくださいあそれはいいね教えてくださいということで皆さん今日も一日おつねばーおつねばー